Привет всем, с вами Гамува, и под этот замечательный снег я решил пойти в пещеры. И нам попадает сразу и железо. Итак, мы находимся в самом центре города. Ну, не в самом центре, а на спауне. Когда мы пишем на спаун, то у нас то мы появляемся на спауне. И тут есть две таблички. Во-первых, нести в конзу, например, где э, зит и 100. И снова, снова обновились задания. В этом городе постоянно даются некоторые задания, там, например, дерево нарубить, камень достать. А это склад. На складе у нас есть 4 основных сундука. Первый сундук кладется. Кладется все, что мы добыли, второй тоже, что мы добыли, третий и четвертый. Сюда складываем лук, который мы добыли. А это наша печка. Большая-большая печка, в которой хранится булыжник. Там бывает вода и свод лыжи, к примеру, попадается уголь, вот еще лыжник. Также в этом городе есть эпичные ворота. Но мы все равно проходим вот так, потому что э, эта табличка все время закрывается. Это как бы парк, я его называю парком, так как тут больше нечего назвать. Ну что, парков? Светильники, водопады и маленькая э, могилка, что ли. Велик спекторий. Некоторые в замке живут такие, как я, некоторые живут тут и строят свои же дома. У ну, меня центр не погружается, сейчас погрузится. Каждый вытворяет все, что хочет, воображение, главное, чтобы сохранить свой средневековый стиль. Вот, к примеру, Похоже на рынок. Кстати, он работающий? Я не проверял. Походу, да. О, Волф уже придал. Привет. Волкет. А тут у нас гильдия шахтеров. Тут у нас большая буква Л. Видимо, это в честь легиона, так как первая буква Л. Какие же тут у нас есть шахта. Первая шахта. Шахта Великого Крава. Э, у нас есть шахта Винни Шахта Винни Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, Дима, да что сундуки? Да. Спичками. Собор Святого Крава. Тут всякие кресты, свечек полно. Давайте посмотрим, что тут. Ну, тут как-то обращение идет. Молитвенник краба. Как он сбоку выглядит. Во имя клешни Бога и святого Крава, Аминь. Это у нас алтарь войны. Давайте подойдем к залу гильдии. Мы попадаем в такую большую комнату, где опять же этот крест и каждая гильдия написано. Гильдия шахтеров, лесорубов. А тут у нас Андерман. Не знаю, что он тут делает. А этот зал я даже не знаю, как это называется. Знаю то, что тут народ живет. Вирус. Плохо знаю его. Сейчас посмотрим, что там. домик. Думаю, то, что он недолго тут играл. Потому что я его тут редко вижу. Поэтому у него и такой домик экономический. Тут у нас пустая комната. Курицы. Где там курицы? Люблю куриц. Нет куриц. Нет, меня обломали. Уходим отсюда. Хотя нет. А это, походу, ловушка. Круто иметь красный факел. Отмычка от всех дверей. И также закрывалка. А интересно, у шайтана есть дом? Я лишь никогда его не видел. Лабораторию показать, что там у меня есть. Забыл выключить замок, поэтому могу просто эту кнопку нажать. И тут мы... не в лаборатории. Тут куча-куча рестона. И куда то Вот, вот. Надо ее переставлять. А это другое дело. Что же у меня, например... Ну, железную руку вы видели. Сейчас покажу отсек моего замка. Примерно вот этот весь отсек. Вот от это. Это все мой замок. Занимает место. Дальше у нас идет пшеничная ферма. Ну, автоматически, но пока что ничего не заросло. Мало что заросло. Тут ставим растованную. А тут маленькая цепь от моих часов. Это когда маленькая версия моих часиков. Тут только счетный механизм есть и все. Используется память с размером 1 би 1 бит. Ладно, прекратим. И покажу свои сундуки. Блин, не успел. Да, успел. Тут сундуки. Тут у меня лежат вещи, тут лежат у меня блоки, тут лежит у меня камень. Тут. А эти два основных там пустые. А, что стойка лежала. Ну, думаю, тебе покажу то, что я построил для легиона, и скоро в легионе это переместится. Вот мы пришли к часикам, и давайте вам покажу, как они все работают. Я эти часы уже доделал, осталось только внешний вид сделать. Тогда будет все нормально. Сейчас... Э, ну, сейчас э, у Шайтана мало времени, поэтому он ими не занимается. Но я с Рестованом побаловался и все доделал. Тут у нас даже разогнался таймер. А еще в нашей городишке есть канализация. Давайте посмотрим, что там. О, это уже потемнее. Вау, вау. Тут правда есть что посмотреть. Снег даже. Заморожен тут все. Там пол виден. Ну, ладно, да, тут интересно. Пошлите дальше. Шайтан был в сети. Я не знал. Шайтан, блин. Надо было его дом показать. Ладно, если зайдет еще, то... Кстати, он что-то писал? Нет, ничего не писал. Значит, он был в К? О, кто-то, кто-то... Кто-то у нас попался. Сейчас кто там? Я не могу разглядеть ник. Давайте пойдемся в гости. Если там звонок. Ошибка. Нет. Значит. Ванке. Ладно. Зайдем. Зайдем. Мне интересно. Нет. А, блин, это обычный факел. Это вызов. Думаю, мне пора уйти. Валим. А, нет, он дружелюбный. Давайте его похвалим. А, нет. Да, например, что у тебя с крышей? шесть доски и этот камень края. Тем более 6 и этот камень на одном уровне. Давайте он нам что-нибудь покажет. Дискурсию. Смотрите, какой у него крутой золотой меч. А, Ой-ой, золотой шлем. А у меня алмазный. А вообще вот так круче выглядеть. Внутри пол недостроен. Подвал. Тут но подвал. А нечего, вот только строиться начал. Давайте посмотрим подвал, подвал, подвал. Как круто вдвоем играть. А, нет, тут скучно. Так. Ну, да. Подвал так подвал. О, дырка, дырка. Дырка, ты что там делаешь, дырка? еще дырки. Да, он его действительно не достроил. Что там еще у нас? О, окна, окна. Ну ладно. Все, скажем ему спасибо и все, я пошел. А, нет, нет, ему подарок надо дать. Какой ему подарок? Же подарок. Думаю, Ему надо? Нет, нет. Повторители. Не думаю, это ему понравится. А, кирку и это подойдет. Держи кирку, держи это и немного хлеба. Что у нас? Мы еще один. Ладно, немного растона. Железо. И у меня у него самого мало. Все, дадим начало развитию большого-большого дома. И вот, по-моему, это гильдия магов, да? Это гильдия магов. Давайте посмотрим, что там у нас. Супер. Двери. Вечка. Нет, не видно на вечке. Там я, кстати, один раз дерево срубил. И посадил обратно. Оно не растет. Крипер. Где черная шерсть твоя остальная? Ее кто-то сожег, сглиферил. Там еще дырка. Дырка, плохо. И тут дырка. Это что? Школа? Класс? На доску напоминает, потому что... Может тут табличка что зарисовать. Башня магов. Давайте посмотрим. О, Ливдаун. Понял, понял, понял, понял. Ух, ух. Не готов. Ух, не то жертвы. Подошел. Дыша. Элси метр. Дыша, там, сюда. Кто не сел? Называй. Кто называл? Кто называл? Кто называл? просматривать местность. Точнее, нашу стену. Потом дальше, вверху. Лампочки. Походу, это комната отдыха. Я понял, да большое лицо там. Вот там это был рот, а это глаза, два глаза. Ну что там бы вы блок поставили, а то упадешь. Ладно. Да, это комната отдыха. Дальше. Дальше нету. Ну ладно. спустимся. Как? Эй! Я не хочу тут оставаться. Тебе придется прыгать. А у меня даже парашют нету. Ну ладно. Да, вот сюда. Опять на нас кто-то Прыгаем. Не, не, не, не. Это кумру. Здесь кто-то. Или... Тут есть или у магов? Не одного мага. Прыгнуть. Это нужно супер-супер зелье. Ну что? Давайте. Я живой. Морями запиваю, моря Пик. Эпик тупик. Вот, кстати, эту по лицу. Эй, там ведь есть даже выше. Вообще. Нет, я не буду ему в рот есть. Лучше он через голову так. Все. Похоже на змея теперь, как будто это вот это уже длинное, длинное горло. Дальше мы попадаем к нему желудок. Потом мы рассасываемся по своим жилым местам. И это полный бред. Ну что ж, думаю, будет интересно, когда буду добывать много дерева. Поэтому всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь. И я пошел рубить дерево. Марс Мой пиар-менеджер Барабас Карабас